ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಒಂದು goods vehicle full body accident ದೊಡ್ಡ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನು ನೋಡ್ತಾ forty five thousand dead and final ಗಾಡಿ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಇದೆ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸು ಆಗಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಾಕಿ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡು ಇಂಡಿಕಾ ವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಮಾರುತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಸೊ ಇಂಡಿಕಾ ಇದೆ ಇದು ಲೋ ಬಜೆಟು ಇವಾಗ ವೆರ್ನಾ ವೆರ್ನಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೈಸ್ ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಸಮೇತ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಸರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ದಿನದ ಮೇಲೆ ರಾಯಲ್ ಕಾರ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ Royal Cars Royal Cars Royal Cars Royal ಕಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫೈ ಸ್ಪೀಡಾ five speed one thirty five ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಬರಬೇಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ स्वैग से करेंगे सबका स्वागत ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಇದೆ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂಪರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಟಚಪ್ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೈತಲ್ಲ ಅದು ಅಪ್ರೆ ಎಲ್ಲೇನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಗಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು ಸಾವಿರ ಗಾಡಿ ಹೌದಾ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಡೀಟೇಲ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ನೋಡಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ಹಾಗೆಯೇ ರೈಟ್ ಸೈಡು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈ ಥರ ಡೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲಲ್ಲಿದೆ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎರಡು ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕಂಡೀಷನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಬಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿರರ್ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ವೆಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ company fitted original seat covers ಆಗೇನೇ ಇದೆ ಈಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಒಂದು ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೀಟೂ ಸಮೇತ original seat cover showroom seat cover ಈಗಲೂ ಹಾಗೇನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಕವರು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟು ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಕವರು ಶೋರೂಮಿಂದ ಬಂದ ಕವರು ಸಮೇತ ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಈ ಗಾಡಿನ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಲರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳೆ ಆಗಿದೆ ಕರೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೀಗ ಅಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನೀವೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಕವರು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟಾಪದ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕೊಳ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ಥರನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಡೀಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರೋದು ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿರೋದು ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸು ಆಗಿದೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಶೋರೂಮ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಜೊತೆಗಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಗಾಡಿ ಇದು ಗಾಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಿದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸಾ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸಿಕ್ಸಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಾ single owner guys two thousand six ಗಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇದ್ರೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಗಾಡಿ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಹತ್ತತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಗಾಡಿ ಈಗಲೂ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಲ್ಲ two thousand six two thousand six single owner ಗಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಫೈನಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಫೈನಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿನೇ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಜಿನ್ಯೂನ್ ಆಗಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಟಚಪ್ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೈತಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದು ಶೋರೂಮಿಂದನೇ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಲಿ ಅದು ಬಲೆನೋ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಬಲೆನೋ ಇದೆ ಸೇಲಿಗಿದೆ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡು ಇಂಡಿಕಾ ವಿಸ್ತಾ ಇದೆ Indica Vista L S L S L ಇದು Indica Vista L S L ಇದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಗಾಡಿದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಲುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಾಡಿದು ಬ್ಯಾಕು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬ್ಯಾಕು ಸರಿಯಾಗಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿ ಇಂಡಿಕಾ ವಿಸ್ತಾ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಗೈಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಆಫರ್ ಬೇಕಾ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಎಲ್ಲಾನು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಡೇಟಿಂದ ಚಾಲು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೋಗೋಣ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಗುಡ್ ಇದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಬಂದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಗಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಟೋಮಾಗಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋನೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಇದೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನು ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋಮಾಗಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಗಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಎಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಏನು ಕೆಲಸಗಳೇನಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಇವರಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹುಡುಗರು ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಡೈಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಗಾಡಿನ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಇದು ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಹಾಂ ಬೈದೆ ಬೈ ಇದು ಅಫ್ರೀದಿ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಶೋರೂಮ್ ಆಲಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಲಿನಾಲ್ ಆಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓನರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಫ್ರೀದಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಜಿ ಬಾಯ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಾಯಲ್ ಕಾರ್ಸ್ ಹುಣಸೂರು ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು B M bypass road B M bypass road bypass ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಮೀಟ್ರು ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೂ ಬಸ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಳಿದ್ರೂ ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು ಗಾಡಿ ಹೊರದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐದು ಸಾವಿರ ಹೊಡಿತೆ ಗಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐದು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಲಿ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಡಿಯೋದು ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ಲು ನೀವು ಶೋರೂಮಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಬೋದು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು one lakh forty five thousand slightly negotiable one lakh forty five thousand ಅದರಲ್ಲೂ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು one lakh forty five thousand ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ವಾಶು ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ okay guys up to date ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಕಾ ಇದೆ ಇದು ಲೋ ಬಜೆಟು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೋ ಬಜೆಟೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಐ ಬಜೆಟು ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನು ಮತ್ತು ಇದು ಅದೇನೋ ಅದು ಐತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳೈತೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇಂಡಿಕಾಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಂಡಿಕಾ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗ್ರೇ ಕಲರಲ್ಲಿ full brand new tyres brand new tyres ನಾನು ಒಂದು ಇಂಡಿಕಾ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಬಡವರು ಬಾದಾಮಿ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಕಾ ಗಾಡಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರಂಥ ಗಾಡಿಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸೇಫು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಡಿಕಾ ತುಂಬ ಗಾಡಿಗಳು ಇಂಡಿಕಾ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಬಂದಿದೆ ಗಾಡಿ ಬಂದಿರೋದು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದು ಹೌದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೀಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೀಗ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಲಿ ಅದೇ ಈಗ ನಾವು ಅದೇನೈತೆ ಖರ್ಚು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಲಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮೋನೋ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದೆ ಬಾಕಿ ನಾಲ್ಕು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಅಪ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬಂಪರ್ ಅದಲ್ಲ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆ ಥರ ರೀಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಗಾಡಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಬಂಪರ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರಾ ಬಂಪರ್ ಸಮೇತ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ಟಚ್ ಆದಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಹಂಗೇನೇ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಏನು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ K twelve N five three four zero ತುಂಬ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತುಂಬ ಜನ ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಯಲ್ ಕಾರ್ ಬನ್ನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಫ್ರೀ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗಾಡಿದು ಡಿಟೇಲು ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಫೋರ್ತ್ ಓನರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಫೋರ್ತ್ ಓನರ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಂ ಗಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಫ್ಸಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಫ್ಸಿ ಇದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಫ್ಸಿ ಇದೆ ಎಫ್ಸಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಸಿ ಮುಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಅಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರ ಬರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗಾಡಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡಿಗೆ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡಿಗೆ ಗಾಡಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಐದು ಟೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಟೈರ್ಗೇ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದು ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಮಾರುತಿ ಶಿಫ್ಟು ಕೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಸಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ red beauty petrol diesel petrol petrol ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಕ್ವೀನ್ ರೆಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹಾಂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟೀರಿಯರು ನೋಡ್ಬೋದು ಟೈರು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸೈಡ್ ಮೀರಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಹಾಂ R X one thirty five ಇದೆ M R X one thirty five full original stock ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಥರ ಏನಿದೆಯಾ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ original stock condition okay stock condition ಗಾಡಿ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಮೀರರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಮೀರರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾಲ್ಕು power window power window lock button door lock button ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೋರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಕೂಲಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೋ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ಸು ಇದು ಡೆಂಟ್ ಇದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇದೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಈಗ ಈ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡಿಸಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಹಾಕ್ಸಿನೇ ಓಡಿಸೋದು ಅದೊಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಬೇಕಾದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ನೋಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶಿಫ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಅಫ್ರೀದ್ ಇದೇನು detail two thousand eight two thousand eight second owner second owner price ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನಗೇಶ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ಲಿದೆ petrol V X I mid variant ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿದೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಿನಿಯನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜಿನಿಯನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಜಿನಿಯನ್ ಗಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿ ಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಿ ಆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಗಾಡೀಲಿ ಜಿನಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನೋಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಮಾಡಲು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೆ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರಲ್ಲಿ ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ ಡೀಸೆಲ್ಲ ಇದು ಡೀಸೆಲು ಕಿಂಗು ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂದರೆ ಕ್ವೀನು ಡೀಸೆಲ್ ಬಂದರೆ ಕಿಂಗು ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಫರು ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫಾಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಫರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಜೆಟ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಕಾ ವಿಸ್ಸಾ ಜೆಟ್ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಇದೆ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓವರಾಲ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಬನ್ನಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೋಗೋಣ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು power window button power window lock button door lock buttons ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಡ್ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕೂಲಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಟ್ಟೆಡೇ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮೋಟು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಟಾಟಾದೇ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅಪ್ಪಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಶೋರೂಮಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಸನ್ಶೀಲ್ಡಲ್ಲಿರೋದು ಸನ್ಶೇಡಲ್ಲಿರೋಂಥ ಈ ಕವರು ಶೋರೂಮಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಕವರ್ ಇದು ಇದು ಇನ್ನೂ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಟಾಟಾದೇ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಗಿರೋಂಥ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾದಿಂದನೇ ಸಿಗೋಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟಾಟಾದಿಂದನೇ ಅದೇ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸೀಟ್ ಕವರನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಇದೆ ಗೈಸ್ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಕಿಂಗೇನೇ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಿಂಗೆ ಕಿಂಗೇನೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಸೇಮ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಶಿಫ್ಟಿದು ಈ Swift Dzire Swift Indica Vista Indica Manza ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಇಂಜಿನು ಒಂದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಂದೇ ಇಂಜಿನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನೇ ಅವರು ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಇವರು ಒರಿಜಿನಲಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಜೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೇಮ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸು ಈಗ ಮಾರುತಿ ಗಾಡಿ ಏನು ಶಿಫ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ ಏನು ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಈ ಗಾಡಿಗಳು ತುಂಬ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಂಜಿನು ಸೇಮ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗಾಡಿ detail two thousand nine two thousand nine single owner single owner ಪರವಾಗಿಲ್ಲ two thousand nine single owner ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಒಂದೇ ಓನರ್ ಅಲ್ಲಿ two lakh twenty five thousand ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಆಫರಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಒಂಬತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಎರಡು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತಾರೆ two lakh twenty five thousand ಸಣ್ಣ ಪುಡ ನೆಗೋಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಏನು ರನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದೂವರೆ ಒಂದೂವರೆ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೂರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ತನಕ ಏನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಿಗೂ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಅದು ಇದು ಬರೋದು ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿಗೂ ಗೈಸ್ ಇದು ಬಂದು ವಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಂಟೋ ಇದೆ ವೆಂಟೋ ಈ ಗಾಡಿನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಇದು ತಾರಿಗ ಪೇಂಟಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಂಥದ್ದಲ್ವ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಏನೋ ಆರಿದೆ ಇದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಾರ ಆರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದೇನಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಕ್ಲೀಮರ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಸೈಡ್ ಫೆಂಡರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಟಿ ಡಿ ಐ ಟೈರ್ಸು ಬಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ reverse camera with sensor Volkswagen Vento T D I ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಮೈಲೇಜ್ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇದೇನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ಯೋಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಈ ವೆಂಟೋ ವೆರ್ನಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಿಗಿಂತನೂ ಹೆವಿ ಮೈಲೇಜ್ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಇದು ಡಾಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲೋ ತಾರಿಗಿನ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಫ್ರೀ ಇದು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಿಂತಲೂ ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಎಲ್ಲ ವೆಂಟೋ ಮತ್ತು ಪೋಲೋ ವಾಕ್ಲೋಗದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡೋಂಥ ಗಾಡಿಗಳು ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಗಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡಿಂದನೇ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ door lock on lock button ಜೊತೆಗೆ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬಟನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು power windows A C power steering ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಮಿಡ್ ಮಿಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಆಮ್ರಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಸೆಟಪ್ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ಪೀಕರ್ದು ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟನ್ ಪುಷ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಓಪನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಟಿವ್ಸು ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಂ ಮನೇಲಿ ಬುಕ್ಕು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೀ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದು ಎಂಬತ್ತ ಏಳು ಸಾವಿರ ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದು ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗೈಸ್ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ನೀಟಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಫುಲ್ ನೀಟ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಧೂಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ overall good looking good ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಕವರು ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋಂಥ ಲೆದರು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆದರ್ ಸೀಟು ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋಂಥ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಗಾಡಿಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರನೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡಿ ಈಗ ಈ ಗಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದು ಗಾಡಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಇದು ಹೌದು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಬ್ರಷ್ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ okay two thousand ten second owner ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಎರಡನೇ ಓನರ್ ಹಾಂ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ಮೂರು ಎಂಬತ್ತು ಮೂರು ಎಂಬತ್ತು ಗೈಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಮಾಡಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಬೇರೆ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಶೋರೂಮ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಥರ ಶೋರೂಮ್ ಮೈಂಟೈನ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶೇಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವಿಧದೊಂದು ಶೇಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಜಿನಿಯನಾಗಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಫೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವೆರ್ನಾ ಇದೆ ವಿಂಡಾ ವೆರ್ನಾ ವೆರ್ನಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವೆರ್ನಾ ನೀಟಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಗಾಡಿ ಅಲೋ ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಗಾಡಿ ವೇರಿಯಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೋಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡ್ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು auto folding auto folding side mirror ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಟೈರ್ಸು ಬಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಫೋಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫೋಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಶಾರ್ಪಿನ ಎಂಟಿನ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ Hyundai Verna S X S X badging ಜೊತೆಗೆ A B S D A B S ಜೊತೆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ನೀಟಾಗಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ ಈ ಥರ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಗಾಡಿನೂ ತುಂಬ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಟೋಫಾಲ್ ಸೈಡ್ ಮೀರೋ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ರು ಕಾಣಿಸಿರ್ಬೋದು ಮನೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡೋಣ ಇಂಟೀರಿಯರು ನೋಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವುಡನ್ ಟ್ರಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇದು ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು power window power window lock button door lock button ಜೊತೆಗೆ ಸೈಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಮೀರರ್ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಇದೆಯಾ ಗಾಡೀಲಿ ಇದು ವಿತ್ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಗಾಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಾಡೀಲಿ ಇದಕ್ಕೆ one of the favourite vehicle ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮದು ಇದು ತುಂಬ ನೀಟು ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಸೀಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಂದು ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆದಷ್ಟು ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆದಷ್ಟು ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ವೆರ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದು ರಾಂಜ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪ್ರಿದೆ ಈಗ ವೆರ್ನ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾದಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು two thousand ten two ten ಮಾಡಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಓನರ್ ಆಗೈತೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಹೌದು ಸರ್ ಗಾಡಿ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಓನರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಸರ್ ಗಾಡಿ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೈರ್ ಐತೆ ಅದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ ರನ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಲೈಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಮಾಡಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಓನರಲ್ಲಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಓನರಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ನೀಟಾಗಿದೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಬೋದು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ರೋಡ್ ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ನಿಂತಿದೆ ಇದರದ್ದು ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮೈಕ್ರೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಡ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಇದೆ ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋ ಬಜೆಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗೈಸ್ ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಸಮೇತ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಸರ್ ಕಾಲಿಸ್ ಆ ಥರದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರ ಡಿಟೇಲು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಬೋದು ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಗ್ರೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಫ್ರೀದಿ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಕೆಲಸಗಳೇನೋ ಇದೆಯಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಗಾಡೀಲಿ ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಂಥ ಗಾಡಿನ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಂ ಅದು ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡಿ ಬರೋದು ವಾಯ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟೀರಿಯರು ಇದು ಎ ಸಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಗಾಡಿಗಳ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು power A C power steering ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇಜ್ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೇ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಬ್ಯಾಕು ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೀಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಐದು ಮಾಡಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬೇರೆ ಏನೇ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇರೆ ಏನೇ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ನಾನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೇಟ್ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ನಾನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಏನಿದ್ರು ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ರೇಟ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫೈನಲ್ ರೇಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರ ಆಮ್ ಎದುರು ಬದ್ರೆ ಕೂತು ರೇಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೋನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಏನು ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫೈನಲ್ ರೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಇವರು ಇವ್ರದ್ದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿನ ಫುಲ್ಲು ಒಬ್ಬ heavy strong body guys sound ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಗೈಸ್ ಗಾಡಿದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ಸಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡು ಮೈಕಿಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಇದೆ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಫೋಗ್ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಚ್ ಲೈಟು ಫೋಗ್ಲೈಟ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಜೀತೋ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಜೀತೋ ಇದೆ ಕೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಪಾಸಿಂಗು ಎ ಎ ಹದಿನೈದು ನಲವತ್ತೈದು ಜೀತೋ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಫುಲ್ಲು ಬಾಡಿ ಇದಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಬಾಡಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಗ್ರಿಲ್ ಡೋರ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಗಾಡಿದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಗಾಡೀಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಇದಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮೇಜರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಜೀತು ಗಾಡಿ ಬಂದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಬಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೊಸದಿದೆ ಟಯರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಐಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಲ್ಬೋದಲ್ವ ಒಳಗಡೆ ಹಾಂ ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಆಗಿದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಲ್ಬೋದು ವೈಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ನಿಲ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಹೈಟಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಸೈಡು ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರ್ಯಾಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಬಂಪರ್ ಥರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಅಪ್ರೀತಿಯವರ ಇದರ ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದು ಡೆಂಟ್ ನೋಡಿದೆ ಹಾಂ ಆ ಥರ ಓಕೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಟಚ್ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಈಗ ಏನಿದೆ ಡಿಟೇಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು second owner two lakh forty five thousand dead final final ಗಾಡಿ ಇದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಗಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕವರ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಬೇಕಾದವ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಬನ್ನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು reverse gear screen calling reverse gear ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಿದೆ ರಿವರ್ಸು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಎಚ್ ಡಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿ ಫ್ರೀದಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗಾಡಿನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗಾಡಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಆ ಥರ ಡುವೆಲ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸು ಜೊತೆಗೆ after market fog lamp fog lamp ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡಾ after market after market company ಫಿಟೆಡಾ ಅದಕ್ಕೇ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಇದೆ ತುಂಬ ಗೈಸ್ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಲೈಟು ಗೈಸ್ ಇದು ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಬಂಪರ್ ಇದೆ ಇದು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆಯಾ ಗಾಡೀಲಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಗಾರ್ಡ್ ಬಂಪರ್ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪು ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೂಡ ಅದು ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪೇನೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರೋ ಗಾಡಿಗಾದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಬಾಡಿಗೇನೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ದೇವ್ರದಿಂದ ದಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಥರ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿದ್ದರೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿದ್ದರೇನೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರೋ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬಂಪರ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಟೈರ್ಸು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಟೈರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿನ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲೋಯ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಲೋಯ್ಸು ಅದು ಇಷ್ಟು ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿಗೆ ಯಾವುದಿದೋ ವರ್ಸೆನ್ ಅದು ಅಲೋಯ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಇದೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ವೆಲ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಬಂದು ಫುಲ್ ಸೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಿಗೂ ಬರೋಂಥದ್ದೇನೆ ಉದರ್ಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನೀಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸೀಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ಕಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸೀಟನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಡಿಕ್ಕಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ನೋಡಿ back seat full length seat ಇದೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇದು ಊಫರ್ ಊಫರಾ ಇದೇ ಗಾಡಿ ಇದೆನಾ ಊಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಊಫರು ಆಫರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಊಫರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಊಫರ್ ಆಫರಲ್ಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ executive seats bucket seats separate seat ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು seven seater five seater six six plus one seven seater vehicle ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ seat split seat executive seat ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಕೆಟ್ ಸೀಟ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ front seat condition seat covers ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ತುಂಬ ಬಲ್ಕಿಯಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಬಲ್ಕಿಯಾಗಿದ್ರು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ ಬಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಶೋಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಆದರೂ ಅದೇ ಒಂದು ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಟ್ರೋ ಕನ್ಸೋಲು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಬೇರೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋದು ಡೀಟೇಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದು ಮಾಡಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹಾಂ ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ಮೂರು ಓಕೆ ಹೌದು ಸರ್ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಆರೂವರೆ ಫೈನಲ್ ಏಳುವರೆ ಸಾರಿ ಏಳುವರೆ ಫೈನಲ್ ಏಳುವರೆ ನಾನೇ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರೂವರೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಅದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಗೈಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಇದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಳುವರೆ ಲಕ್ಷ ಫೈನಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ರಾಯಲ್ ಕಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಆಗಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಶೋ